Salve de spectatores. Duabus nunc pelliculis incisis in quibus partes ex metamorphosibus ovidi legi. Ehm um, nil obstare quin et tertiam incidere pelliculam. Yes. Mm, numquam vobis ad hoc eh, legi scenarium iambicum iambic image, in english i guess so this one tadam tadam tadam tadam tadam tadam ja okay this is the ictus bene um terentius andrea prologus non executata sum antea subito facio aliter fili potest ut um, ehm, non fac, hoc um, incidere non velem omnia subito sunt facienda <laughs> prologus poeta quam prim animat scribendat polit id sibi negoti credidet solum dari, populut placerent quas fiecisset fabulas. Ver valita revenire multu intellegit, nin prologi scribundis opera butitur, non qua argumentum narret, sed qui malevoli veteris poetae maledictis respondeat num quam rem vit iudent quae sani matengite menander fecit andriet perintiam, intiam quo recte norit ambas noverit non ita dissimili sunt argument et tamen dissimili orationes sunt factaxtilo. quae convenere in andri experimentia fatetur trans tulis sat quusum pro suis. Id di vituperant factat quinio disputant, contaminari non decere fabulas. Faciunt nintelegendut nil intelegant, qui quom, qui accusant naivium, plaudenium, accusant quos hic noster auctores habet, quos hic um, hic portasse ne hic hic es hic nos der auctores habet quorae mulari exoptat negligentiam potius quistorum obscuram dili vol expectatum potius quistor obscuram diligentiam ding ding ah ähm, hic textus ähm, hoc hoc textum scandi a pro studiosis neis quos docio arte metricam ut ehm um, eh uh, ut se ipsos corrigere possent dehing das is dehing es denk est una syllaba est synicese synicis syni synicaesis. Nisci comod latine, uh, well, anglice uh, eh, dicatur. Dingut, qui escant porro monoiet desinant maledicere a est, est versus difficilimus versus viginti primus secundus um, tertius est versus difficilimus a ah, it quod videtis ähm, eher ähm, äh, aus Akentus und Ictus. Et est pronanti, pronanti, pronuntiatio scholastica, qua nunc, qua nunc, ähm, non utor vel vel conor, äh, non uti. Äh, vedete ähm, maledicere cum ictu, maledicere malefacta nenos cansua, vel maledicere malefacta, maledicere malefacta nenos cansua. Schwieriger Vers, sed ah, legi commentarium ante multos annos est um, scheda terrima. it's a very old um, paper, sheet of paper. So it's an ankeps. Ankeps. Yeah, it's very unusual because it's treated like an as an ancaps, this e, the syllable where the e of maledicere, dicere, dicere is it's treated as an ancaps. But usually ancaps is in the eighth position. Dadum, dadum, dadum, da da da da da da here. Um, Jacobson. um, not very experienced with making videos and I have no equipment at all, but I thought it's better to start doing something than don't uh, not doing anything there. Loc for nimium uh, pergam. Eh, ignoscite, ignoscite. Yeah. Maledicere malefacta ne noscan sua. Favet ad est aequanim et rem cognoscite, ut per noscati sequit speisit reliquum. Post, post, post hac, vas facie de integro comoideas, spectandain, spectandan exigendae sind vobis prius. Ah, es prologus, eh, <laughs> bene, legi, ecce prologus. Terent,